නගින්න නගින්න නගින්න කොහෙද යන්නේ අපි Hi guys. Welcome to Christmas. ඔන්න අද අපි කොහෙද යන්නේ? මිත්‍රව සිල්ලාගෙන ඉන්නවා කේබල් කා රයිඩ් එකකුයි යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ යන්න අපේ අම්මලත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි ඒකින් ඒගොල්ලත් එක්ක අද මේ දවස ගත කරන්න තමයි යන්න මේ විදිය එනම් අපි දැන් ඇවිල්ලන්නේ මවුන්් ෆේබගෙන් ස්ටේෂන් එකට මේ කේබල් කාරක ගන්න අපි මෙතන දැන් යනවා සෙන්තෝසාවලට ඉතින් බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එකට යන්නේ කියලා එබල් කාරගෙන ගලා කොහොමද ඔගොල්ලෝ අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට අපේ වීඩියෝස් බලාගන්න ආදරට එහෙනම් අපි යමු ඔන්න දැන් අපි කේබල් කාර් කියන ලෙවල් 2 එකට ආවා. දැන් මෙතන අපි ටිකට් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මම අපට අසිරිය පෙන්වන්න මේ වගේ මෙතෙන් ආවම ඔයගලන්ට පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම view එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ view එක. අපි මේ කන්දක් උඩින් නම් තමයි දැන් යන්න try කරන්නේ. ෆේවර් ලයින් එක යන්න කලින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මගේ පොඩි ලස්සන ස්ථානයක් ගන්ටාර තියෙනවා ඕකනම් ගන්ටාර ගහන්න පුළුවන් ගන්ටාර එල්ලලා තියෙනවා මොකද්ද හේතුව කියන්න මම දන්නේ ඉතින් මෙතන මේ වගේ ලස්සන දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න අපේ කට්ටියක් එනවා ආ මොනරෙල්ලක් ගත්තද ආ අම්මට දඩයක් දාලා මොනරෙල්ලක් ගත්තා ආ හරි යා අර ගන්ටාර ගහන්න ගිහලා ඔන්න ගන්ටාරයක් ගහන්න පුළුවන් මෙහෙදී. හරි එහෙනම් මොනරෙල්ලෙකු ගත්තා ආයෙ තෑගිල්ලන්න බෑ. හරි? ඕකේ. හරි. එහෙනම් අපි යමු කේබල් කාර් එකට යන්න. අපි දැන් බෝඩින් වෙයි. දැන් ඔන්න කේබල් කාරගෙන නගින්න අපි ඉන්නේ නෝ කේබල් කාර් එක එනවා මෙන්න මෙහෙම මේ කේබල් කාර් එක මොන්ට් ෆේබර්ලි නැගලා fire, mas então we put fire. දැන් මොකද අපි කළේ නංගි? වීඩියෝ මෙතනින් බහලා නෝසන් ස්ටුඩියෝ යනවා කියලා. එතන පොඩ වැස්සකුත් තියෙනවා. වැසි අඳුරක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බැලුවා අපි ඊළඟ කේබල් කාර් රයිඩ් එකක් යනවා කියලා සෙන්සර්සා ලයින් එක යනවා කියලා. ලයින් එකෙන් දැන් යනවා. දැන් එහෙනම් අපි ඊළඟ ලයින් එකේ කේබල් කාර් රයිඩ් එක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ යන්න තමයි බලන්නේ. ඉන්න කට්ටිය බස්වෝල්ට එකේ දැන් ඔන්න අපි සෙන්තෝසා ලයින් එකේ යනවා. දැන් අපි මොන ලයින් එකේ නැගගන්නේ? සෙන්තෝසා ලයින්. අපි ඔන්ලයින් එකේ නැගගන්නේ? මහා වරුසාවක් කරනවා අර පැත්තෙන් අද අපිට යුනිවර්සල් යන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔව්. ඒකට අද දවසේ ඔව්. බලමු අපි හිතමු පායේ කියලා. අපි බීබයා දොබොත අපි දෙක කේවකා එදුත් මේ බැත්තේ යන්නු කොට තව කේවකාරෙක් කඩන් ගියා. පුළුවන් වෙයිද දන්නෙත් නෑ. අන්න බබාටත් කියනවා. මොකද්ද කියන්න තියෙන පුතේ? <laughs> හරි. දැන් ඉතින් අපි ආවා universal studio resort world Sentosa. වැස පායනකයි ඉතින් මේ හැටලා ඉන්න පොඩ්ඩක්. මොනා කරන්නද? මහා වරුෂාව ඇදගෙන වැටුණා. හැබැයි අපිට නොතෙමි යන්න පුළුවන් මේ තියෙන ස්ථාන වලින් බලමු අපි යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මොනෝරෙල් එකේ ආවනම් ඕගොල්ලෝ එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. එන්න මෙතන තියෙන මොනෝරෙල් ස්ටේෂන් එකෙන් තමයි යන්නේ. අපි කේබල් කාර් එකකින් අර පැත්තෙන් ආවේ. පුංචි මහත්තයාට අපිට යන්න පුළුවන් වේද? දන්නේ අපි කේබල් කාරේ නොද හොඳ වැස්සක වැස්ස සැර වෙලා. Gracias a Revelas. Ya. අද වැස්සින සෙනග නැතුනොත් ලොකු දෙයක්. ඔන්න අපි යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ ලෝකබෝල කරගෙන තැනට නම් ආවා. දැන් ඔන්න මෙතෙන්ට එන කට්ටියට ඕන මෙතෙන් ටිකට් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න එක්ස්ප්‍රස් පාස් එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න ටිකටින් මැෂින්ස් තියෙනවා. ටිකට් අපි ටිකටින් මැෂින්ස් අවශ්‍ය නැහැ අපිට අපි. මොකද අපි ටිකට් ඔන්ලයින් ගත්තා හින්දා දැන් අපිට තියෙන පාක් එකට එන්ටර් වෙන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝගේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව. ඉතින් ගේට්ටුව ඇතුලෙන් අපි යමු. Universal studio. <laughs> Huh? Eh, we have to get the admission from the from there. Yeah. Ah. Oh, okay. අපට ඇඩමිනිෂන් ටිකට් ගන්න බැරලා ඇඩමිනිෂන් ටිකට් ගන්න ඕනේ ඒක වෙනවට පහත් දුකද මම නැත් කෙනෙකුට යන්න ඕන ඔක්කොම එක්ස්ප්‍රස් ලේන්ම තමයි යන්න ඕනේ at the Universal Studio Express Unlimited Pass මේ ගන්න කියලා මොකද අපිට උනේ අපිට universal studio unlimited express pass ගන්න කියලා පොඩි සීන් එකක් වුණා. අපි එක්ස්ප්‍රස් පාස් එක විතරක් ගත්තා ඇඩ්මිෂන් ඇඩ්මිෂන් නැතුව. නැතුව ගත්තා. එක්ස්ප්‍රස් මෙතන ආවම ඇඩ්මිෂන් ටිකක් ගන්න කිව්වා. එක්ස්ප්‍රස් පාස් ටිකට අපි පස් දෙනාගේ ගියා ඩොලර් 460යි. 460යි මේකට 389යි. ඩොලර් 700ක් විතර ගියා. කමක් නැහැ. ස්ටුඩියෝ වලට ඩොලර් 700. 700 නේ 800ක් විතර ගියා. දැන් මේක ඉවෝද දවස ඔව් දවසම ඉන්න ඕනේ මේ කොහමද අපරාධ මේ තමයි යුනිවර්සල්. මොකද බලන්න මේ යුනිවර්සල් ආ කොහෙද යන්නේ? ට්‍රන්ස්ෆෝම රයිට් එක. වැස්සක් වහිනවා කමක් නැහැ යා. කැමෙල්ලන්ගේ කොහෙද අපි මේ යන්නේ දැන්? අපි කොහෙද යන්නේ මේ? so that every corner's a little bit better. Transform വല്ല ഇല്ല അവിടെ ഉക്കാത്ത് അധികം അവിടെ പ്യാന്നെ എമ്പാ നോക്കാം ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ හොඳ දැන් මෙතන රෝලර් කෝස්ටර් යනවා අපි පොදන්නේ මම රයිඩ් එකක් යන්නේ බලමු මම රයිඩ් යන්න පුළුවන්ද කියලා let's go මොකද පුතේ උනේ? අපි දෙකෝ අපි දැක්ක මුංගා කලින් ඔයා ඉතේකෝ ඒක පොඩ වැස්සනේ. දැන් අපි යන්නේ ආන්ගර අතනින් පෙන්නන රෝලර් කෝස්ටරේ යන්න. රෑත පෙන් රෝලර් කෝස්ටරේ. බලමු අපි වැස්සට කලින් ඒක යආ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නැගේ මොකද හිතන්නේ? යමුද අපි ඒක? යමු. දැන් ඔන්න අපි යනවා කොහෙද? අපි යනවා රෝලර් කෝස්ටරේ යන්න. ත්‍රෂ හන්ටක මෙතන තියෙන මෙතනින් තියෙන ත්‍රෂ හන්ටක කොහොමද රෝලර් කෝස්ටර් එක නියමයිනේ අපි ඇවිල්ලන්නේ පූස් ඉන් බූට්ස්. මෙන්න මෙතන. Puss in boots. කොහෙන්ද අපි යන්නේ? Puss in boots. මෙන්න අතර එක්ස්ප්‍රස් පාස් එකේ තියෙන වටිනාකම ඔන්න ඕක තමයි. නැත්තම් මේ දඩ පොලිම තියෙනවා. පොලිම මගේ අරගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. රයිට් අපි පූසින් බූට් රයිඩ් එක ගිහිල්ලා ආවේ වීඩියෝ ගන්න දෙන්න රයිඩ් එක. මොකද හිතන්නේ? හලු. කොහොමද රයිඩ් එක? මන්නේ. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟට. කොහෙටද? ඊළඟ තියෙන රයිඩ් එක කරා. කැනොපි කැනොපි ෆ්ලයි එක. කැනොපි පාක් එක. දැන් අපි කොහෙද ගියේ? පූසින් බූට්ස්. පූසින් බූට්ස් ගියා? දැන් අපි මොනවයි බොමු. කුරුම්බ ටිකක් අරන් දෙන්නද? කුරුම්බු කුරුම්බු. කුරුම්බ ගෙඩේ බොමුද? ආ. මොකද නම් හිතන්නේ? ෆාෆාවේ. ෆාෆා. 4D එකක් බලුවානේ 4D එකක්. අපි දැන් පොල් ගෙඩියකින් දවස ගත කරන්න ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. නේද? බජට් එක අඩු කරලා <laughs> පොල් ගෙඩියෙන් තමයි දවස ගෙවන්න ඕනේ. පොල් ගෙඩිය තමයි හතක් නේ. ඔන්න ඇඩ්වෙන්චර් එක ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහමද ඇඩ්වෙන්චර් එක ගිහිල්ලා ජුරාසික් පාක්. නාලා. යා ඉතින් ක්‍රේසි මෑඩ් යුනිවර්සල් අත්දැකීම මේ වගේ තමයි වුනේ. අපේ වර්ෂාවෙන් කරදර වුණාත් අපි රයිඩ්ස් ඔක්කොම ගියා. අම්මලා රෝලර් කෝස්ටර් වල ගියේ නෑ. ඒ අනික අපි නා ඔක්කොම ටික ගියා. ඉතින් කොහොම තමයි මේ අද දවස ගෙවුනේ. අපි බලමු ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කළා. දඟේ මොකද දෙන්නේ? මුලින්ම අම්මලාගේ ඉන්න ඔව්. මොකද කියන්න දෙන්නේ අද රයිඩ් ගැන? ලස්සන ස්තරයක් කරන්න බලන්න. <laughs> ගොඩාක් හොඳයි ඉතින් අපි එක්කගෙන ඇවිල්ලා විමානේ රෝලර් කෝස්ටර් ගියේ නෑ අමාරුවෙන් ගියා මම නම් දෙතරයක් විතර ගියා අමාරුවෙන් කියන්න විස්තරක්ද හොඳයි ඉතින් හරි එහෙනම් දැන් අපි ගෙදර යමු ඉතින් ජමේලේ නම් මොකද උනේ පිටින් අපේ අද යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එකේ ක්‍රිස්මස් සවාරය මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ක්‍රිස්මස් දිදෙම ඉවර වුණා. අපිට ඇත්තටම දවස පටන් ගන්නකොටම මා වර්ෂාවකින් පටන් ගත්තේ. ආවා කේබල් කාර් එකේ දෙවෙනි රයිඩ් එක යනකොට ඔන්න වැස්ස පටන් ගත්තා. හිමීට වැස්සා. ඒක අපි සැලුණාද? නෑ. ඒත් අපි ආවා තීම් පාක් එකට. පස්සේ ඇවිල්ලාත් අපි එක්ස්ප්‍රස් පාස්සයක් ගත්ත ඉන්න ඇත්තට මේ පාස් එක අපිට මාර උදව් වුණා. විදියට උදව් වුණා. මොකද නැත්තම් අපිට රැස්සත් එක්ක අද තිබ්බ වෙදර් එකත් එක්ක ඔක්කොම රයිඩ් වල යන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි අපි ඔක්කොම රයිඩ් වල ගියා. අම්මලාටත් සතුටුයි. මට අනික්ද කියනට මෙම මේ වැස්ස ඇතිවෙන බව අපි ඇත්තම කලින් දැනගට මේ වෙද රිපෝට් එක සීහර සියක් අරි කරන්න පුළුවන් චතිකර කලින් අපි දැත්තම තන්ඩස්ටෝම් තියෙනවකවා නමුත් අපි විශ්වාස කරලා ලංකාවේ කාලකන වර්තාව වගේ තමයි මේකත් කියලා. නමුත් ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා අද අපිට ඔප්පු වුණා. ඕනේ අද ගියේ නැත්නම් අම්මලත් එක්ක ආයේ යුනිවර්සිටියට යන දවසක් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අම්මලා යනවා නේද පස්සේ. එහෙනම් අපි ෆැක්ට්ස් විශ්වාස නොකර හදවත විශ්වාස කරලා තීරණය ගත්තා නමුත් වැස්සා. වැස්සා හැබැයි අපි කොහොම හරි රයිට් එක ගියා. ඔගොලට කියන්න තින්නේ මොකද්ද එහෙනම් එනවනම් එක්ස්ප්‍රස් පාසයක් අරන් එන කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ එක්ස්ප්‍රස් පාසයෙන් හින්දා තමයි ඔක්කොම ටික යන්න පුළුවන්නේ නැත්තම් යන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු කිව් තියනවා නේවත් ඒ අනිත් නෝමල් පාසයක් ගත්තා නම් එහෙම. එදා මතක තියාගෙන යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එනවනම් එක්ස්ප්‍රස් පාස් එකක් අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්න. ඒක මාර වටිනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ දවසේ අවසානය. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මෙතන ගිමන් අරනවා පොඩ්ඩක් හති හති දානවා කට්ටිය. ඔක්කොම රිවර්ට් ගිහිල්ලා තින්නේ. දැන් රිවර්ට් වලට තෙල් දාගෙන ඔයලා සයිජත් දෙන්න වෙනවා. ඔව් දෙන්න වෙනවා. දැන් අපි යන්න ඕන අපව කේබල් කාර් එකේ Vivo City එකට ගිහලා Vivo City එකෙන් ගෙදර යනවා. ඔගලන්ට විශේෂෙන් කියන්න තියන්න අප සබස්ක්‍රයිප් කරන්න අනිවාරෙන් සබස්ක්‍රයිප් කරලා දයාගන්න එක තම විශේෂමද සබස්ක්‍රයිප් කරන කාණ බෙල්ලකට ටාංගාලා එනම් ප්‍රේසිමේට්ස් බයි බයි බයි බයි